त्यो वृद्धिकै हिसाबले यसको दाम हुने भयो हजुर वृद्धिकै हिसाबले उसको चाहिँ अब शरीरको तौल अनुसारै अरूभन्दा लोकलभन्दा चाहिँ आकर्षण बढ्नुको कारण नै त्यही नै हो अब जस्तो हजुरकोमा लोकलमा मिसिएर एउटा प्योर ब्रिडको बोका मिसिएर एउटा बोका जन्मियो त्यो पचास पर्सेन्ट नभयो होइन हजुर त्यो चाहिँ कस्तोमा प्रयोग गरिन्छ मासुको लागि प्रयोग गरिन्छ कि अथवा दराजमा त्यसलाई पनि फेरि अर्कोले चाहिँ ब्रिडमा प्रयोग गर्छ कि कस्तो हुन्छ यस्तो छ तपाईँको हजुरको अहिले त कति किसानहरू चाहिँ लोकलमै चाहिँ अल्झिरहनु भएको अवस्थाहरू छ यो त अब कति हाम्रो विकट ठाउँहरू कति जिल्लाहरू चाहिँ अहिले पनि लोकलमै चाहिँ एउटा सामान्य व्यवसाय नै गर्ने नि लोकलमै चाहिँ अल्झिरहेको अवस्थामा त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यहाँका लोकल बाख्राहरूलाई चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्टको चाहिँ हामी यसलाई ग्रेडिङ गर्छौँ त्यसमा नि एबिसी भनेर छुट्याएका हुन्छौँ त्यस पछाडि त्यसको नि ग्रेड अनुसार चाहिँ एउटा बिउको लागि उपयुक्त बोकालाई चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्टको लागि नि बिहाडको लागि हामीले त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ बिक्री वितरण गर्छौँ र त्यसमा ग्रेडिङ गरेर उसको शारीरिक एउटा तौलको आधारमा र शरीरको उसको क्षमता एउटा वृद्धि दरको आधारमा चाहिँ नराम्रो बोकाहरूलाई चाहिँ हामीले मासुको लागि पनि प्रयोग गर्ने गरेका छौँ अलिक लुक्रे छ भने चाहिँ हजुर एकदम चिल्लो चिटिक्क परेको होइन हजुर राम्रो शरीर भएको एउटा पचास पर्सेन्टको बोकाबाट जन्मेको त पच्चिसमा आउने भयो कि कस्तो भयो पच्चिसमा आउने भयो किनभने आमा जिरो छ जिरो छ बा मात्रै पचास पचास जिरो पच्चिस भयो हजुर हो त्यसको चाहिँ वृद्धि कस्तो हुन्छ त्यसको चाहिँ वृद्धि दर यो अहिले जुन लोकलमा प्योर जुन हन्ड्रेड पर्सेन्टको लगाउँदाखेरिको भन्दा केही मात्रामा लो नै हुन्छ तल हुन्छ यसको दैनिक वृद्धि दर जस्तै अहिले फिफ्टी पर्सेन्टको चाहिँ दैनिक वृद्धि दर दुई सयदेखि साढे दुई सय तिन सय थियो भने त्यो चाहिँ सय डेढ सय भन्दा माथि चाहिँ दैनिक वृद्धि दर नबढ्ने अवस्थामा हुन्छ माथिल्लो भनौँ न जस्तो तपाईँको सामान्य रूपमा अब यसो लिट्रेचरहरू पढ्दाखेरि हाम्रो नभए नि विदेशमा अस्ट्रेलिया खास गरी अफ्रिकातिर भनौँ बुएर उग्रै बढ्यो एक सय पचासैसम्म पनि पुग्छ अरे भन्छ चालिस होइन एक सय प्लस कमन मान्छे हाम्रो सय त होला पक्का हजुर एक सय दस उता ल्याएको त उत्रै हुने भयो हजुर यहाँ हाम्रो पनि अब एक सय दस बिस होला हजुर अब यो पच्चिसवाला जुन छ नि पाठ हो हजुर यसको चाहिँ अब अप्टिमम कति जाला त चालिस जाला पैँतालिस जाला साठी जाला त्यस्तो के सुन्नु भएको छ यहाँले त्यो पच्चिसको हजुरको चालिसकै हाराहारीमा नै हल्दिन्छ होला त्योभन्दा माथि जाने त्यसको क्षमता हुँदैन जस्तो लाग्छ किन भन्दा लोकल बाख्राहरू चाहिँ सामान्य हिसाबको भएको कारणले पच्चिस पर्सेन्ट भने त्यही चालिस पैँतालिसको एभरेजमा रहने हो त्योभन्दा माथि नजाला जस्तो लाग्छ मेरो अनुभवमा यसैबाट अलिकति अलिकति कुराहरू खास गाउँको मान्छेको लागि हजुर पचास पर्सेन्टको जुन बोका छ नि बिउको हजुर यो चाहिँ अब यो हजुरकोबाट लानु पऱ्यो भने कसरी पाइन्छ यो यसलाई हामीले ग्रेडिङ गरेर चाहिँ हजुरलाई अहिले नै भने मैले जानकारी गराएँ यसमा ग्रेडिङ गरेर ग्रेड अनुसारको चाहिँ रेट फिक्स गरेका छौँ हामीले त्यसमा चाहिँ किसानलाई हामीले हामीले किसानबाटै क्रस उत्पादन हाम्रो फार्मबाटै उत्पादन भएका किसानहरूको चाहिँ हामीले कलेक्सन गर्ने गर्छौँ र त्यसलाई किसानबाटै हामीले एक हजारमा लिने गरेका छौँ हजुर यसमा एबिसी छुट्याएका छौँ अनि हजार आठ सय र सात सयलाई फिक्स गरेका छौँ सबभन्दा लोएस्ट ग्रेडको चाहिँ सात सय त्यो पनि ब्रिडमा जान्छ कि मासुमा त्यो सात सयसम्मका केही चाहिँ अलि आकर्षक अब भनौँ त्यसमा त्यसमा नै छनौट हुन्छ किसानले रुचाएका केही चाहिँ जान्छन् र त्यसमा सी ग्रेडमा गएपछि थोरै हुन्छ र अरू चाहिँ मासुमा प्रयोग गर्ने गर्छ ल अब सी ग्रेड सी माइनस भनौँ एउटा हजुर है हजुर त्यसरी क्लासिफाई गरौँ सी प्लस हजुरले ब्रिडमा बेच्नु हुने भयो सी माइनस भएपछि मासुमा जाने मासुमा जाने यसलाई खसी पारेपछि त्यो कति त्यही अघि हजुरले भने जस्तो पैँतिस चालिस पचास त्यस्तोमा आएर बस्छ चालिस पैँतालिस पचास केजी लगभग चालिस पचास हजारको हुने भयो त्यो हजुर चालिस पचास हजारको हुने भयो बढ्दाखेरि वर्षको हुँदा अथवा आठ महिना दस महिना जति बेला हजुर एक वर्ष बराबरको अहिले चाहिँ अब यो अस्तिको आर्थिक वर्षमा अथवा अस्ति आर्थिक वर्षै नभनौँ यो अघिल्लो एक बाह्र महिना यता भनौँ न यो एक वर्ष यता चाहिँ हजुरले कति त्यसरी बाख्राहरू बेच्नुभयो कस्तो यो वार्षिक रूपमा हाम्रो अनुमान एउटा रेकर्डको आधारमा चाहिँ हामीले यो एउटा बोकाको क्रस उत्पादनबाट चाहिँ वार्षिक रूपमा करिब करिब हामीले यहाँ वरिपरिका किसानहरूको र मेरो फार्मको चाहिँ लगभग हामीले पचास लाख बराबरको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ निर्यात गरेका छौँ हजुरको आफ्नै कमाइ पचास लाख भयो मेरो आफ्नै कमाइ भन्दा पनि एउटा बोकाबाट उत्पादन भएको जति वर्षभरिको पाठापाठीको अनुमान अनुमानित चाहिँ आम्दानी यो एउटा टोलबाट यो एरियाबाट भनौँ अरू सायद अरू सायद किसानको सहित चाहिँ त्यो नेटवर्कमा हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा समूह पनि गठन गरेका छौँ हामीले त्यो समूहमा पच्चिसजना आबद्ध हुनुहुन्छ र अरू त्योभन्दा बाहिर पनि अब लोकलमै झुन्डिराखेका किसानहरूको नि एउटा छिमेकीले चाहिँ मैले चाहिँ फिफ्टी पर्सेन्टको पाठा चार महिना पाँच महिनाको चाहिँ मैले यति हजारमा बेचेँ अठार हजार आयो बिस हजार आयो पच्चिस हजार आयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा एउटा चाहिँ लोकलमा झुन्डिराखेका किसानहरूको नि आकर्षण अलिकति बढिराखेको समय भएको कारणले अलिकति त्योभन्दा परका छिमेकीहरू पनि चाहिँ आकर्षण बढेर यतैतिर आकर्षित हुन थाल्नुभएको छ र अहिले चाहिँ अब त्यसरी प्रयोग गर्ने किसानहरू लगभग पचास साठी सत्तरीजनाको हाराहारी हुनुहुन्छ हजुर आफ्नै मात्रै चाहिँ कस्तो भयो होला त आफ्नै मात्रै यसो हुन्छ नि बिजनेसम्यानले त हिसाब राखिहाल्छ हजुर हजुर एउटा केही न केही त छँदैछ हजुर होइन त्यसको भन्नुभयो मेरो चाहिँ व्यक्तिगत एउटा यो फार्मको चाहिँ वार्षिक आम्दानीको हिसाबले मैले सुरुमा जुन लोकलमै छँदाखेरि चाहिँ खासै हुँदैन थियो वर्षभरिको कमाइ चाहिँ चार पाँच लाख रुपियाँ हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ फिफ्टीबाट र पचहत्तर अनि साढे सतासीसम्म उत्पादन गर्न सफल भएको छु र मेरो चाहिँ वार्षिक रूपमा अब गत सालको भन्दा अहिले चाहिँ एक स्टेप माथि जाने भयो जस्तै गत साल मेरो दस लाख थियो भने अहिले पन्ध्र लाख हुन्छ पर्सेन्टेज वृद्धिको कारणले रेट पनि बढ्दै जान्छ र अब मेरो फेरि एक साल पछाडि चाहिँ म अठार बिस लाखमा पुग्छु र फेरि फेरि अर्को साल मेरो अब अहिले साढे सतासी उत्पादन भइरहेछ अब म तिरानब्बेमा जाँदा पच्चिस तिस लाख वार्षिक रूपमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष आम्दानीहरू चाहिँ वृद्धि दर बढ्दै गइरहेको अवस्था छ चालिस पैँतालिस लाखको हुने रहेछ हजुर हुन्छ अब एउटा भनौँ अब यहाँ चाहिने जुन ब्रिडका बोकाहरू छन् हजुर यो चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ कि कस्तो छ हामीले चाहिँ यो म पनि व्यवसाय सुरु गर्दा सुरुमा लोकलमै अल्झिरहेको अवस्था थियो त्यो समयमा चाहिँ एउटा जिल्ला व्यावसायिक सङ्गठन चाहिँ गठन गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो व्यावसायिक साथीहरूले चाहिँ आह्वान गरिरहेको समयमा म नि त्यो एउटा सङ्गठनमा आबद्ध हुन पुगेँ र त्यो समयमा हाम्रो एउटा बसमाडीमा सिमलथली बाख्रा फार्म भनेर चाहिँ सञ्चालन गर्दै आउनुभएको हाम्रो गोविन्द सर र सीताराम सरसँग मेरो एउटा सम्पर्क चाहिँ नजिक हुन पुग्यो र त्यसै गरी उहाँहरूले चाहिँ बोयर उत्पादन गरिरहनु भएको अवस्थामा त्यो समयमा हामीसँग एउटा बोका किन्ने जुन एउटा अस्ट्रेलिया र अफ्रिकाबाट आयात गर्दा चाहिँ तिन लाख चार लाख रुपियाँ पाँच लाख र रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने हाम्रो क्षमता हैसियत पनि नभएको समयमा सिमलथली बाख्रा फार्मसँग सहकार्य गरेर अगाडि जाने भन्ने एउटा हाम्रो सहमति भयो र त्यही समयबाट चाहिँ विगत तिन वर्षदेखि सिमलथली बाख्रा फार्मसँग सहकार्य गरेर बोकाहरू चाहिँ सरहरूले नै उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ वार्षिक रूपमा जुन एउटा हाडनाताभित्र प्रजनन गराउनु हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा प्राविधिक सल्लाह र हाम्रा अग्रजहरूको एउटा सुझावको हिसाबले जुन एउटा हाडनाताभित्र प्रजनन गराउनु चाहिँ यो उत्पादनको हिसाबले चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्ने एउटा हाम्रो ज्ञानको आधारमा वर्षै पछि चाहिँ जुन हाड नाताभित्र चाहिँ ब्रिडिङ नगराउने उद्देश्यले चाहिँ प्रत्येक वर्ष यो बोयरको प्योर बोकाहरू चाहिँ सिमलथली बाख्रा फार्मबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ यहाँ उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ र पहिलाको बोका चाहिँ साडिदिनुहुन्छ अनि अर्को नयाँ बोका ल्याइदिनुहुन्छ हामी त्यसरी चाहिँ उत्पादन गरिरहेका छौँ हो त्यसैको अलिकति त्यो तपाईँहरूले उहाँहरूसँग किनेर ल्याउनुहुन्छ कि अथवा उहाँहरूले के को आधारमा तपाईँहरूलाई त्यो बोका उपलब्ध हामीले त्यसलाई किन्दैनौँ सर हामीसँगको जुन एउटा सहकारी सुरु हुँदाको हाम्रो सहमति जे थियो जुन बेला हामी लोकलमा झुन्डिरहेका थियौँ कि वर्षभरि चाहिँ कमाइ गर्दा चाहिँ दुई तिन लाख मात्र हुन्थ्यो भने अहिले पन्ध्र लाख बिस लाख रुपियाँ कमाउन जुन सफल भयो त्यो बेलाको जुन एउटा हामीसँगको सहमति हामी चाहिँ त्यही सहमतिको आधारमा हामीले लगानी बोकाको लागि लगानी गर्नु पर्दैन सरहरूले नै उपलब्ध फ्रीमा उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ र के फाइदा भयो त तिन लाखको बोको तपाईँहरूले उहाँलाई चाहिँ यो जुन क्रस पाठापाठीबाट चाहिँ अब बिक्री वितरण गर्दा केही मात्रामा धेरथोर मान्छेको हरेको सोच त एउटै नै हो त्यो लास्टमा लगानी गरेपछि नाफा कमाउने उद्देश्य त हो नै त्यही त अब किसानलाई पनि हामीलाई पनि फाइदा छ र अब त्यसबाट पाठापाठी वितरण बिक्री गर्दाखेरि केही मात्रामा धेरथोर त प्रफिट त हुन्छ नै होला त्यही हिसाबले नै उपलब्ध गराइरहनु भएको हुन्छ तपाईँले अघि भन्नुभयो नि सी ग्रेडको सात सय ए ग्रेडको हजार होइन हजुर फिफ्टी पर्सेन्ट थियो होइन हजुर त्यही भाउमा उहाँहरूले लाने हो कि अथवा त्यसमा के गर्नुपर्छ त्यही भाउमा सरहरूले नै लग्नुहुन्छ यहाँबाट किसानसँग डाइरेक्टली नै एबिसी छुट्याएर हजार आठ सय र सात सयमा किसानसँग चाहिँ किनेर लानुहुन्छ र उहाँ लगेर त्यसैलाई सय पचास केजीमा राखेर बिक्री वितरण गर्नुहुन्छ सबै हजुरको जति समूहको सदस्य छन् नि हजुर आबद्ध हजुर सबैलाई त्यो सुविधा छ सबैलाई त्यही सुविधा छ सर हो अब त्यसो भने अर्को एउटा कुरा जस्तो यो सबै गाउँमा सबै आमा आमा आमा आमा बाख्राको लागि त एउटा बोका भयो खाइन हजुर होइन हजुर एक पुस्ताको भनौँ हजुर त्यो छोरी पुस्ताको लागि चाहिँ के गर्ने छोरी पुस्ताको लागि अर्को साल फेरि अर्को बोका चेन्ज दिनुहुन्छ सरहरूले फेरि हामीलाई चाहिँ त्यो बोका जस्तै ज पहिलाको बोकाको छोरीहरू उत्पादन भए वयस्क भए प्रजनन गराउनु पर्नु पर्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ सिमलथली बाख्रा फार्मबाटै अर्को बोका चाहिँ साट्ने प्रक्रिया चाहिँ हुन्छ पहिलाकोलाई चाहिँ लगेर अर्को बोका ल्याइदिनुहुन्छ अनि तिनलाई पनि त चाहियो त्यो पहिला पहिलाकालाई पनि ती पहिलाकालाई यस्तो छ र अब जुन आमा थिए त त्यो त